बताऊंगा कि अपने मोबाइल फ़ोन से बिजली बिल कैसे चेक करें मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा बिजली बिल कितना आया है अचानक जब बिजली बिल के कर्मचारी उनके घर पे आ जाते हैं तो बिजली बिल का जब रिपोर्ट उन्हें दिखाते हैं तो दंग रह जाते हैं इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल से पहले ही बिजली बिल का रिकॉर्ड रखे रहिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोबाइल फ़ोन से बिजली बिल कैसे चेक करते हैं तो आपको अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे आ जाना है इसके बाद आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए जैसा कि मैं गूगल ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ इसमें मैं टाइप करता हूँ बिजली जैसे मैं बिजली लिखा तो आप बिजली बिल भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपका समय नहीं लेना चाहता जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले ही नंबर पे आ रहा है Uttar Pradesh power corporation limited आपको इसी वाले साइट पे क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा अब आपको करना क्या है पहले आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है जैसे ही डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे इसके बाद आपको सेवाएं सेवाएं वाले ऑप्शन में देखेंगे आपको पांच पांच ऑप्शन देखेंगे जिसमें अगर आप शहरी एरिया से हैं तो जो नगरी वाला एरिया आप उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप गांव यानी ग्रामीण से हैं तो आप ग्रामीण वाले से क्लिक करते कर सकते हैं जैसा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं ग्रामीण वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं जैसे ही मैं क्लिक किया जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आया है अब आपको करना क्या है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको अपना खाता नंबर डालना है जैसे ही आप अपना खाता नंबर डालेंगे आपके सामने दूसरे वाले ऑप्शन में ये जो कैप्चा है इसे फिल करना है फिल करने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करे पे क्लिक करें जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका जो भी बिजली बिल होगा वो आपके सामने दिखाई देगा तो चलिए दोस्तों ऐसे ही जानकारी मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें ताकि जो हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो होगा वह आप तक सबसे पहले पहुँचे तब तक के लिए धन्यवाद